Queremos que cando os visitantes veñan ás oficinas de turismo, que é o primeiro contacto que teñen cos concellos da provincia de Pontevedra e con todos os seus recursos, vivan xa unha experiencia. eu quero agradecer moito a todas as traballadoras de Turismo Rías Baixas e ao Museo de Pontevedra porque ata o mínimo detalle é idéntico a cando elas vivían aquí. Música dun mapa interactivo, as persoas poden guardar recursos turísticos e a mesa lles vai a crear toda a visita.